vaak hoe en waarom ik zo kan leven. Zorgeloos, God schept de dagen en ik zweef erdoor. Ik neem de tijd er wel voor, nu meer dan ooit. Al is het leven zo kort, wees niet overbezorgd, laat de teugels vrij. tijd dat je leeft het is zo voorbij. Luister naar goede raad, want te laat is te laat. Gooi je hoofd in de lucht, als een vogel in vlucht. leer leven, want duurt maar even. Zorgeloos pluk ik de dag en kijk niet achterom. Men vraagt vaak hoe en waarom ik zo kan leven. Zorgeloos, God schept de dagen en ik zweef erdoor. Ik neem de tijd er wel voor, nu meer dan ooit. Voor problemen geen tijd, speel je zorgen maar kwijt Eerst is verder gaan. Adem blij als een kind, wat het leven bemint, zo kan je het leven aan. Maar neem toch wel de tijd voor wat gelegenheid, geef je vriendschap of meer, elke dag altijd. Pluk ik de dag en kijk niet achterom. Men vraagt vaak hoe en waarom ik zo kan leven. Zorgeloos, God schept de dagen en ik zweef erdoor. Ik neem de tijd. the